Добрый день, рады всех бачить. Сегодня у нас э, черговая дискуссия экспертно-аналитичного клуба, и сегодня мы будем говорить про религию, про Бога и про Кесара. А наши сегодняшние гости у студии в Варшаве – это э, Ксенс Вячеслав Барок, э, автор YouTube-канала «Ксенс Барок». Витаю, господар Вячеслав. Привитание. Гэта Петр Рудкоўскі, дырэктар беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў і раней сябра ордэна дамініканцаў і каталійскі святар. Добры дзень спадар Петра. <laughs> Таксама у нас па відэасувязі Наталя Васілевіч, магістр тэалогіі і дактарант Рэйнскага універсітэта Фрыдрыха Вільгельма. Добры дзень спадарамі Наталля. Прывітанне з бону. Так, привітання у Бон так само. І е, так само з нами отець Олександр Шрамко, православний святар і представник працівної групи Координаційної ради «Християнська візія». Добрий день, спадар Олександр. День добрий, панство. Е, вітаю сердечно. Е, і е, нагадую, е, об тим, як буде відбуватися наша сьогоднішня дискусія, як звичайно, То бок першая гадзіна у нас на заяўленае пытанне адказваюць нашыя спікеры і пасля другую гадзіну усе ўдзельнікі дыскусіі будуць удзельнічаць у дыскусіі непасрэдна задаваць свае пытанні адказваць на іх рабіць рэплікі то бок калі вы хочаце што-небудзь сказаць калі ласка пішыце ў чат э, зума э, мы гэта ўбачым і э, дадзім вам слова мы вельмі будем рады калі вы будете э, будете размаўлять з нами по відэ э, гэта гэта робіць нашу дыскусію больш живой таксама нагадваю что у нас есть правила чатам хаосру і гэтае правило у нас э, э, применяется по э, папярэдні калі вы хочаце сказаць нешта что не да, что не павінна трапіць у наш э, запіс у Ютубе то калі ласка пер такой фразай паведаміце об гэтым нам і ўсе астатнікі удзельнікі дыскусіі будуць ведаць што э, з вашим імем гэтую фразу цытаваць нельга а мы выражам такую фразу э, ну з відэаверсіі нашага спаткання э, ну вось хіба ўсё і хачу перадаць зараз слова свайму самадаратару вадзіму мажайку вадзім каляласка дзякую антон нарэшце перадаеш мне слова жыўцом і нарэшце я жыўцом студыі з нашымі гасцямі прынамсі з паловай з іх паловы не менш выдатных гасцей бачымся па зуме які ўсе нашы гледачы сёння сапраўды нас можа не самая не самая тыповая але ніяк не менш важная для экспертно-аналітычных размоваў тэма рэлігійная бо сапраўды у і ў двадцатым і цяпер у вас другім годзе відавочна што царква як і як усе іншыя часткі грамадства адыгрывае сваю важную ролю а, і мы бачым як по-рознаму все адбываецца з церквамі у церквах а, з прыгажанамі таксама з святарамі і літаральна сёння мы все гэта абмяркуем а, безумоўна а, тэме а, хрысціянства больш за 2000 год таму было б наіўна а, спадзявацца што зараз за две гадзіны мы зможам еще дэтальна абмеркаваць а, але я спадзяюся што што можам закранем і магчыма будучыні эту тэму працягнем И как нейтрально сразу перейти до того, что я уже анонсовал, до того, как 2020, 2022, соответственно, революция, война, как они изменили белорусские церкви и прохожанов белорусской церкви, как поуплывали, что и как отбылось. И традиционно по каждому питанию мы будем идти один за одним, звертаться до каждого из наших заявленных спикеров у тим парадку, як вони планувалися заявлені повітним. Тому, зрешті, почнемо з вас, з Петра В'ячеслав, як сапраду 20-22 годи на церкві, на прихожану поупливалі. Думаю, що це благословений час, гэты період з 20 по 22 год, який ще притягується, це час випробування для нас християнаў які верым у Господа э, заўсёды чым горш тым лепш калі ёсць выпрабаванне калі ёсць пераслед рэлігійны тады акурат можна вернікам праявіць сваю веру і гэты час ён э, дадзены нам для пэўнага ачышчэння для для пэўнага ўзрастання зразумення саміх сябе рэчаіснасці то Конечно, э, с прикрастью так само можно сказать, что э, не глядя на такие поспехи, какие э, видовочные были у церквах и у костюлей католицким, есть все ж таки шмат таких сторон, которые достаточно темные, где мы, как верники або члены религийных организаций, не были устане вытрымать этого, этого выпробования. Э, ведаеце гаворачы пра жыццё э, касцёла хрысціянства церкваў я хацеў бы э, працыйнае навучанне касцёла каталіцка каб кожны каб кожны са слухачоў разумеў у якім рэчышчы можа думаць католік а менавіта калі мы гаворым пра касцёл то ўвесь час думаем пра пастырскую дзейнасць калі гаворыць святары Э, епіскапы іерархі яны павінны мець на мэце пастырскую дзейнасць і вось пустай можа развівацца пастырская дзейнасць і вось у кампенды сацыяльнага вучэння кцёла каталіцка у параграфе 159 ёсць вельмі глыбокая думка якая э, мне падабаецца яна вельмі простая а гучыць і на менавіта так што пастырская дзейнасць развіваецца ў двух кірунках абвяшчэння хрысціянскіх падстаў правоў чалавека і асуджэння парушэння гэтых правоў. Гэта э, цытата вельмі лаканічная, ну і яна змушае нас таксама ацаніць дзейнасць э, касцёла каталіцкага і падаецца ўсіх супольнасцяў рэлігійных з гэтай перспективы, накольки обвешается Слово Божие и накольки обвешаются правы человека, бо христиане повинны бронить годность христианскую, якая выплывая с годности Дитяти Божьего, и осуждать порушение этих правов, коли есть. И вот сегодня, конечно, цяжка э, казаць аб тым што <laughs> рэлігійныя супольнасці дастаткова добра выконваюць гэтае заданне што іншае было ў 2020 годзе у 2020 годзе быў запал э, было жаданне прапаведаваць было жаданне казаць праўду зло называць па імені вось но але небывалы тэрор які э, разгарнуўся ў нашай краіне ён гэты запал студзіў і сёння на маю думку суб'ектыўна вельмі я б сказаў бы што сапраўдныя хрысціяне вернікі э, за небывалага пераследу э, свабоды слова свабоды э, рэлігіі яны зайшлі наогул у катаком і сёння мы не чуем таго што хтосьці прапаведае э, слова Божае дакладна так як ёсць сёння мы не бачым у свабодных сродках масавай э, інфармацыі у Э, святароў епіскопаў яны маўчаць яны э, не э, не прапаведаюць але у касцёлах пры зачыненых дзвярах на прыватных размовах на занятках рэлігіі канешне ёсць дастаткова шмат тых пастараў які служаць якія выконваюць пастырскія функцыі у і пастыраў катэхетаў якія дакладна робяць сваё заданне вельмі вельмі э, добра але гэта зараз невідочна гэта зараз у катакомбах адбываецца вось ну і можна меркаваць тоже прагназіраваць што прыйдзе лепшы час сапраўды лепшых часоў безумоўна яках не чакаць і дзякую за гэтае параўнанне з э, катакомбамі сапраўды тут нават гэта э, звыкам контексту царкви гэта нават не метафора зрэшты гэта параўнанне з тым што сапраўды было сіяне рымскіх імперый сапраўды былі у каракомбах добра я тады хацеў звярнуцца да Наталі Васілевіч з тым жа пытаннем як 20 22 год як усё гэта змяніла і змяняе царкву і вернікаў на мой погляд адным з таких асноўных адной з асноўных зменаў у двадцатым э, годзе стала удзел простых вернікаў удзел простых святароў у грамадскім жыцці у ну, тым каб выказваць сваю пазіцыю па грамадскіх і палітычных пытаннях і браць адказнасць на сябе за тое каб хрысціянскае слово хрысціянскае вучэнне хрысціянская ацэнка гучала у грамадскай э, у грамадскім поле вось і для мяне ну я тут адна хто не быў ніколі святаром не з'яўляюся святаром і пэўна ніколі не буду э, э, святаром са спікераў таму вось гэтая гэты э, аспект для мяне найбольш важны тому что э, часцей калі мы говорим про церкву ці про царкву э, то маецца на увазе нейкая іерархія нейкі там царкоўныя лідары цяпер час нефармальных лідараў і гэта першы першы мой такі тэліс вельмі важны мяняецца сама структура царковых гэта іерархія становіцца гарызантальна больш да і і я лічу што гэта вельмі здаровае развіццё і гэта патрэбна нам было заўсёды і э, гэта тое куды царква павінна развівацца тому что свядомасць вернікаў і адказнасць вернікаў гэта вельмі важны аспект другі аспект я б сказала гэта э, міжкафесійны тое что людзі у першую чаргу сталі вызначаць сябе як хрысціяне і выступаць і гаварыць і дзейнічаць як хрысціяне а ніяк там каталікі ці праваслаўныя ці пратэстанты э, безумоўна некаторая канкурэнцыя у была у таких добрых справах а что вы каталікі такое зрабілі так давайте православным мы таксама зробім там зварот зрабілі давайте мы таксама зробім як бы бралі один з одного прыклад да вот таксама за сваю нейкую конфесію пастаять что мы таксама не самые горшыя але э, па сутнасці мне здаецца вот гэта між конфесійны э, узровень узаимодзеяння паміж хрысціянамі паміж святарамі ён быў вельмі важны і э, усе агульна такая хрысціянская солідарнасць таксама была вельмі важнай і э, я думаю что гэта пазітыўна і гэта таксама будзе развівацца гэта закладае на будучыню э, ну, нейкія такія у Э, падмуркі для стварэння э, такого хрысціянскага хрысціянскай супольнасці вось э, хрысціянскай супольнасці Ну і таксама тут это Александра только представілі хрысціянская візія но ён тут <laughs> не адзін хрысціянская візія у нас тут много хто з хрысціянскай візіі і гэта таксама ну, для мяне асабіста паколькі я вельмі актыўна там удзельнічаю гэта э, таксама такі экспертны ўзровень э, э, царкоўна-хрысціянска-багаслоўскі э, развіццё новае да это новае тому что э, раней і запыту як бы не было на тое кап э, нейкія рэлігійныя канцэпцыі да такія багаслоўскія ідэі Э, выкарыстоўваць і ўжываць менавіта да э, канкрэтнага жыцця не просто прыватнага жыцця а да грамадскага жыцця і тут патрэбна у нас не хапала у нас э, вельмі ў беларусі гэта было неразвіта вось гэтая здольнасць як бы умець паглядзець на рэчы з хрысціанскага пункту гледжання і вельмі шмат людзей пачалі гэтым займацца пачалі дзяліцца сваімі думкамі і мне здаецца мы яшчэ не дасягнулі такого ўзроўню <laughs> каб Э, вельмі лёгка гэта ўсё рабіць так але гэты працэс ідзе і мы вучымся адзін у аднога а мы бярем прыклады адзін з аднога і мы дапамагаем адзін адному і разам фармулюем разам думаем разважаем і э, гэта э, таксама для царквы для рэлігійнай супольнасці вельмі важна што вот светы такі багаслоўскі э, падыход да грамадскага жыцця публічная тэалогія такая яна фармулюецца ў беларусі 2020 год повлиял на э, церковь, на, на костел, но я в большей ступени буду тут концентрироваться на католическом костеле. Э, Ось, ну, все познается в поравнании. Э, на протягу усяго постсоветского периода, альбо там, когда уже отсядшие, вот это початок 90-х, который имел такую свою специфику, Лукашенковскую пару, то имел место такие больш-менш мірны сімбіёз каталіцкай царквы і беларускай аўтакратычнай дзяржавы. Е, Вось здараліся час ад часу канфлікты ці то вакол там пабудовы новых касцёлаў, аднаўлення касцёлаў, е, часцей гэта адбыва- часцей адбываліся канфлікты э, вакол дзейнасці польскіх ксяндзоў, ксяндзоў, которые прыязджалі з Польшчы і э, хацелі працаваць далей э, вось ты такі локальныя і кароткачасовыя канфлікты у двадцатым годзе э, старылася э, вельмі шмат суадносінах каталіцкай царквы і беларускай дзяржавы ужо пэўныя такія сімптомы з'явіліся за два месяцы да выбараў тут па-першае кампанія католік не фальсіфікуе компания, которая была инициирована светскими католиками, и у минулым э, шмат што ініцыёўвалася э, светскімі э, католікамі. Тым не менш, калі яно хоть хоць якую афарбоўку политичную, такую квазіпалітычную афарбовку, то духовенство, ну можно за выключэннем там ксяндза Вячаслава там ці, ці як я ў свой час Э, э, служыў то ўсё э, ж такі гэта значитчыць духавенства нават ніжэйшае духавенства маю на увазе маю на увазе святары прэсбітара дыстанцыяваліся у двадцатым годзе гэта знайшло ну не сказаць так там масавую там паўсюдную гэта далёка не так і не менш выразную падтрымку з боку святароў Ну а выказванне у Э, митрополита Кандрусевича, на, на получается, что был митрополита Менска-Могилевского э, на початку липеня э, с нагоды фест, фесту Мати Божьей Буцлавской, что Украине потребны свободные, сумленные выборы. Он ставил, ничего там особливо не сказал, но тем не менее, вот в таким контексте гэта было сказано гэта было прачытана і адчувалася рознымі напэўна бакамі як такая вот завалюваная падтрымка для кампаній которые не паліфікуе Вось гэта ўжо яшчэ наперад выбарным этапе э, ужо пасля выбараў э, гэты вялізны тэрор і, ну, і шок который у gromadstwie e, powstał. No i on wyklikał tu, tu, tu że jakby dachetu da nie dachetu da modus vivendi, taki mm. małkliwy, małkliwa taka, e, znaczy, znaczy taki sposób współistnienia e, kościoła i dzierżawy i on tu po prostu, można powiedzieć, posypał się. No może nie do końca rozsypał się, bo watykańska dyplomaty w pewien moment e, posprawowała tak E, jakby chęta mm, e, no, normalizować w pełnej stopieni wojsko. Jak to nie przerosło u e, długotrwały konflikt. No tym nie mniej tam gdy na chętu jeszcze w ogóle ten mirny symbioz i on, on pasywał się. Chyba. W początku dowoli takie znaczy, no, żesty, mm, które z boku katolickiej cerkwi byli, on tam nie wychodzili za, za pełne ramki, tym nie mniej pod upływem e, такой, а не іншай рэакцыі раз'юшанага рэжыму прыватнасці лукашэнкі вось, ну, такім ужо выразным як бы момантам было тады калі лукашэнка ні з таго не з яго магчыма на эмоцыях ведаю там аб'явіў так андрусевіча ну, практычна ворагам агентам чужой дзяржавы который ездзіў варшаву нібыта і атрымліваў інструкцыі як как разрушаць страну нашу страну э, ось, то гэта ўжо знаменавала у э, ну, сур'ёзны сур'ёзны як бы раскол просто ўжо якія кольбячы дагэтуль да яшнія вот прынцыпы суіснавання яны пасыпаліся яны былі разбураны чым больш ну, гэтая заяву дачыненне да каго каго як бы кандрусевіча чалавека як которых который быў эталоном асцярожнасці такой дыпламатычнасці вось на працягу ўсіх 13 гадоў служэння пры у беларусі значыць у гэтую лукашэнкаўскую пару Вось. Тым не менш, ну, відаць, у Лукашэнкі ў пэўны момант не, не вытрымлівалі не вытрымлівалі нервы, ну, і проста ён ахрысціў, як бы <laughs> значыць, ахрысціў Кандрусевіча такія вот апаненты, архі ап, апаненты рэжыму цалкам беспадстаўна і гэтак далей пры, пры, не, не, не шмат таленту дастаткова было б каб э, як бы паспрабаваць гэта адкруціць назад і пайсці ў такім напрамку нейкага такога ну, прына, аднавіць прынамсі часткова гэта мірнае э, суіснаванне ну, па, па дарозе як бы тут э, была вось удзел э, ватыканскай дыпламаты которая была скіравана на тое каб э, па магчымасці як бы пэўныя канфліктныя моманты вырашаць не, не публічна і э, значыць ну, гэты нейтралізаваць гэты, гэты канфлікт інший чарговий етап гэта вось выбух вайны Ось я тут абмінаю гэты кожу што там адбывалася ў 2001 годзе ну, 21 годзе адбывалася пэўна такое супакаенне ў суіснаванні хоць прыхаванае напружанне я перакананы яно засталося але, але, так як у любых іншых э, слаях беларускага грамадства. Вось. Ну, тут, значит, ну, снова же, все познается о поравнании, когда там кто-то хотел бы поравновывать позицию католицкого костела с тем, что я был в Польше, отбывает в Литве, но ясно, что отрозненно, но кардинально. Вось. Но але на фоне агульной ситуации у Беларуси, ну, по моих назираниях, скажем так, по прикладе официального сайта, головного сайта католицкого католика, правильно, это на моих назираниях один домене кропка by, где э, ну, поименно война войной называются, ну и хай замене в такой рады не, не, не, не в острой форме, а не все ж таки вот, злочинственном, знаете, злочинственном, злочинственном. Вот, э, конечно, там э, вот, авторство России оно не, не, не экспонуется особливо, но тем не менее зноў жа паўтаруся на калі глядзець у параўнаўчым ключы на фоне таго што у цэлым адбываецца ў грамадстве які ўнутры якіх кольвечы э, актараў у беларусі э, то э, значыць такая пазіцыя каталіцкага касцёла артыкуляваная напрыклад ось сайтам католі паяна даволі такая выразная Все, дякую. Дякую, Петра. І тоді, відповідно, last but not least, Адар Олександр Так, ну що я можу сказати? Э, э, Шмат що вже сказала Наталя, то, що я думаю. Але, може, я скажу такі, може, виснови більш такі радикальні. Скажу так, що за православну церкву скажу, за православне сироті скажу, що так, фактично православні віручі, які задумуються над сваёй верай, над сваім жыццём, сэнсам усяго. Яны э, расчараваліся ў царкве. В той царкве, як да якой яны прывыклі, якая э, стрывалася э, з іерархіяй, там з бацюшкамі, не бацюшкамі, са всім гэтымі э, прыладамі, што э, звычайна э, у нас звязаны з царкой. Мне падаецца, што Э, церкви, церква фактично вже не існує э, в тим вигляді, як ми привикли. І вона тепер може сказати, що ця церква перейшла на узровень, от менавіта той, що сказали, горизонтальний такий узровень, і узровень не, навіть не зв'язаний з конфесійними. Вже можемо не казати навіть про міжконфесійні сувязі. Это просто хрысціянскія сувязі хрысціян з хрысціян. І гэта можа быць якраз э, э, у нас у Беларусі нарождается э, церква, такая вот э, не иерархичная церква, а менавіта хрысціянства такое, не церковное хрысціянство. И э, тое, что ідзе, на- я думаю, что и во всем свете ідзе такая тенденция, але у нас она э, больше э, под, э, подогрелась вот к, к этой ситуации, какая у нас была в 20-м годе, когда полностью себя дискретовала иерархия православная. Ну, католическая, может, не так, але мы так само скажем прямо, что больше чакали католики от Папы Римского. Тому и там, я думаю, так само такие есть тенденции. Э, восемь той что может быть сирот э, протестантских э, пасторов есть такие розные люди и такие смелые люди как там вячеслав гочаренко например. Олег это так само фактично то что ну, можно сказать что те процессы что за это идут это процессы больше углубленные то, то что было при реформации так что это той, что протестантские пастыри сами по себе там э, сами по себе выявляют некое такое э, больше э, лепший такой выгляд, то это больше выглядит тому, что сами христиане по себе, по себе могут подкресливаться, что сами по себе христиане отказывают сами за себе. И каждый отказывает за себе, и каждый э, не дымя некой структуры, Э, каже, а от имя своего сердца. И мы, связаны все христиане, становимся э, вот у этом поле этой вот христианского делания. Больше того я скажу, что вот мы так так разгуляли тут неким нашим близким Коле. Мы не можем не признать, что бывает так, что люди, которые, например, себя не лечат навод христианами, верующими себя не лечат, и они бываюць больш хрысціянамі чым тыя людзі што фармальна драматычна э, выставляюць сябе хрысціян там хрысціянства становіцца выходзіць на такой узровень што нават яно шырэй становіцца чы нават драматычная вера не толькі іерархія шырэй чым іерархія выходзіць за прыдзелы іерархія адмены выходзяць таксама за прыдзелы вот самого самой так зва званай веры э, веры ў бога, Э, усякія сімвалы веры і так далей все гэта адыходзіць на задні план і мы стаім на парозе новай хрысціянскай царквы якая бышэй чым некія э, догмы і вышэй чым сама вера ось так сказал такія тэндэнцыі Тады мы чым адрозніцца становішча праваслаўных каталікоў і так? Так, у сённяшняй Беларусі. Так, так ну гэтай супольнасці э, усе гэтыя супольнасці яны знаходзяцца ў беларусі пад ціскам і контролем э, як э, пратэстанцкіх пастраўк так і каталіцкіх ксяндзоў праваслаўных бацішак пастаянна кантралююць такі ідэалагічныя аддзелы чытаюць іх фейсбукі вконтакце нстаграмы робяць скриншоты словаў чырвоным на, на белым напісаных то Вось, і потым э, праводзяць ператрусы, э, садзяць у турму і гэтак далей. То бок усе рэлігійныя дзеячы зараз знаходзяцца пад э, прыкладна адбальковым контролем. Сёння, напрыклад, быў аштрафаваны э, пастор э, Антоні Бокун, э, царквы Ян Прадвеснік, цяпер знаходзіцца на крэсці на праваслаўнасць святара Владіслава Багамольнікаў. Э, і э, ну, мы бачым, што да, любы рэлігійны дзеячы які мае больш-менш нейкі аўтарытэт дзякуючы нават свайму статусу можа нават невядомы сярод шырокі сколаў э, вернікаў грамадства знаходзіцца пад э, пастаяннай увагай пераслед да святароў і пастараў пастаянна прыходзяць з усіх гэтых аддзелаў з кгб э, ну як бы з ім праводзіць размовы вось і іншая справа што вось вышэйшая іерархія то яна знаходзіцца там у, у іншых умовах да уже калі мы падымемся на ўзровень а як бы вышэй э, то э, паміж іерархій э, ну цяпер ну не праваслаўна не каталіцкая іерархія не дазваляюць сабе нейкія выказванні тыя іерархіі якія выказваліся без э, э, іх пацярпелі у тым ліку ёй э, царкоўнай улады ну, не будзем забываць што у быў э, зняты со сваёй пасады і адпраўлены на спачын э, епіскап угрой архіпіскап гродненскі артемій метрапаліта э, дэвашкам друсевич таксама быў со сваёй пасады зняты і мы бачым што цяпер ну іерархіі з дзяржаўным органам я гэта заўсёды было існуе вось нейкія сістэма выйшла з-под кантроль можна сказать двадцатым годзе да але у уже з 21 года яна пачала под гэты контроль вяртацца і іерархі просто не могуць себе дазволіць магчыма э, ну, як бы выказвацца у цяперашніх умовах э, так як яны рабілі гэта ў двадцатым годзе як бы сістэма зноў выйшла у нейкі баланс э, і э, нейкія дамоўнасці напэўна э, існуюць э, э нейкія пагрозы і Э, магчыма гэтай пагрозы таксама звязаны і з замежнымі цэнтрамі скажем так э, гэтых церкваў з москвой ці з ватыканам там таксама ідзе э, ну, як бачыце у пратэстанту яны у нас мясцовыя усе і у іх няма нейкіх цэнтраў за мяжой як правіла да гэта ну, нават няма нават цэнтралізаваныя органы у беларусі баптыстаў пяцідзясятнікаў поўнаевангельскі хрысціян яны больш ўсё ж такі ну такі для бачнасці з'яўляюцца цэнтрамі яны хутчэй пратэстанцкія супольнасці яны існуюць як такі такая грыбніца да там дзе просто кожны грыб звязаны з іншымі але існуе як вот сам па сабе а у тым ліку а э, православной каталіцкай церкве яны залежаць таксама і ад э, больш скажем так узроўня э, э, у москве ці у э, ватыкане вот это я думаю что режим э, з імі праводзя таксама нейкі там сваю іх ёсць дамоўленасці э, наконт э, узаемадзеяння на мясцовым узроўні вось э, таму у э, Э, мне здаецца что цяпер э, э, ну як бы православно каталікі даволі падобнай сітуацыі знаходзяцца вось усе знаходзяцца пад спіскам наша група хрысціянская візія вядзе пастаянны моніторинг пераследу хрысціян з двадцатого года мы можам бачыць колькі святароў пастараў вернікаў пацярпела ад э, дзеянняў э, рэжыма і э, пацягваць цярпець амаль кожны дзень і гэты моніторинг веду я і кожны дзень я прачынаюся і думаю господі ну можна сёння я нічога пісаць у гэты моніторинг не буду няхай нікога не не штрафуюць не арыштуюць не затрымаюць ні ў кого не пройдзе ператрус нікога не пасадзяць супраць ні ў кого не будзе збуджана крымінальнай справай гэтак далей вось але ну амаль такога дня ніколі няма кожны дзень адбываецца штосьці у Э, за чим треба сачити. Дякую. Дякую, велике сподарення, Наталя. І е, э, той ж питання хотів би адресувати до Сенза В'ячеслава. Ці саправди православні католіки і протестанти знаходяться у прикладно однолькових умовах зараз у Білорусі, однольковим пресом. Я думаю, что хіба варто подкреслить то, что розница, калі і ёсць установіш э, паміж э, церквамі якое э, якое становішча маюць у краіне залежыць гэта розніца толькі ад таго што сабой уяўляе тая альбо іншая рэлігійная супольнасць і калі царква рэлігійная супольнасць адмаўляецца публічна прапаведаваць і быць верными Христу быць вернымі сваёй місіі свайму заданню тогда яны, как правило, не, не будут иметь никаких проблем. Вось, когда яны дозволяют э, церква, супольность, выкористовываться инструментальным чином э, руками державной улады и быть на, так бы мовить, на побегушках режиму, а, а не быть у выконан... а не быть удельниками выполнения миссии э, Христовой, тогда они будут отримовывать Э, вось э, пэўныя нават і бонусы ад э, улады. Трэба заўважыць, што хоць адбываюцца пэўныя перамены у нашай краіне, хаця б той не бывал тэрор, які ёсць і без законе, але разам з тым рэжым не пашоў на такі крок, каб пазбавіць ільготаў рэлігійнай спольнасці далей рэлігійныя супольнасці рэлігійныя арганізацыі задарма атрымоўваюць пляцоўкі зямельныя дзеля таго каб будаваць храмы далей маюць рэлігійныя супольнасці льготныя тарыфы на аплату газа электрычнасці ці яшчэ там штосьці вось гэтыя бонусы якія рэжым даў некалі даўно, Э, не забираюць сёння але не дай Боже калі ты пачнеш прапаведаваць слова Божае то тады ўжо няма э, рэжыму розніцы да якой канфесіі ты прыналежыш э, няма не не датыкальна неважна ці ты звык звыклы вернік ці ты мітрапаліт по-любому на цябе будзе аказаны велізарнейшы ціск і табе не дадуць проста працаваць Вось под гэтым поглядом трэба сказать, что режим есть вельмі справедливы. Вось, ну, але разом с тем, те есть ровные позиции, но, ну, конечно, сказать, что ровные однозначно мы это не можем, потому что церковь православная по сегодняшний день, как ранее, имели подписанную умову с державой на супрацовництво. Вось касцёл каталіцкі ці пратэстанцкі це понимаюць таких э, умоваў Ну і канешне э, у гэтым у гэтым под гэтым поглядам церква православная у беларусе заўсёды мае больш выгаднае становішча але э, вельмі важна задаць пытанне ці насамрэч гэта выгаднае становішча калі вось мае ну лепшы падыход з боку дзяржавы у калі ідзе мова пра матэрыяльную падтрымку ці вось такі падыход ён насамрэч у даўжэйшай перспектыве аплочваецца для рэлігійнай супольнасці на маю думку не таму што гэтым самым царква знішчаецца царква перастае быць царквой царква яшчэ больш прыдатна ёсць для ўлады для того каб яе выкарыстаць восьось а таму э, я не бядую што касцёл каталіцкі не мае вось э, гэтых э, вось гэтых прывілеяў Ну але разам з тым ёсць конечно пераслед э, супольнасцяў і дзейнасць паза парафіяльная яна ва ўсіх кірунках абмяжоўваецца конечно калі ты прыхільна ставіся да улады калі ты публічна здольны на камеру тэлебачання хваліць прэзідэнту ладу то высхваляць іх як самого Бога Вось калі ты з улады робіш ідала калі ты яшчэ таксама на малітоўных спатканнях даеш граматы дзеячам восьці выканкаму ці яшчэ тут камусьці тады ты будзеш мець пэўныя правілеі але гэта ёсць пэўная здрада царкве Таму што тым самым ты паказваеш што ты перастаеш давяраць Господу Богу ты ўжо не ты ўжо не абапіраешся на сваю веру толькі абапіраешся на сваё прыстасаванства на на зямную ладу у гэтым безумоўна няма славы э, Божай што тычыцца церкву э, пратэстанцкіх то таксама калі пастор ідзе на супрацоўніцтва э, калі ён не скажа словы праўды што давайте перастанем здзекавацца над над людзьмі яму дадуць права дзейнічаць калі толькі ён скажа што слухайце давайте спынем гвал і тэрор давайте скажам што вайна гэта кепска конечно ён як мінімум атрымае адміністратыўнае пакаранне Дякую вялікім хацеў перадаць слова спадару Александру спадар Александр ці вы з намі э, хацелася б каб менавіта вы зараз э, Так, так само отказали э, на, на, конт, э, на конт э, становища православных католиков и протестантов в Беларуси. Ну, коли казать про звучайных верующих, то все одно, кого зрозумело. Але вот, коли, что тычется и людей из иерархии, на вот, нижайшие, там, святоров, э, например, то я думаю, что все же розница есть. И розница такая, что, э, например, от католиков Э, менш чакаюць такой услужлівасці рэжым менш чакае і гэта э, дае нейкую прастору для дзеянчай большай дзейцы дзейнасці А вось для праваслаўных был атрымліваецца так что праваславная царква і э, сваім асобах сваіх іерархаў фактычна заявіла сябе э, таким э, служкай рэжыму скажем так і калі хтосьці не з гэтай структуры пачынае нават ну, э, хоць хоць неяк адыходзіцца до гэтай лініі гэта ўжо спрымаецца як некі э, нашмат больш э, такі вызов чым напрыклад калі той самы будзе рабіць каталіцкі святар і там і таксама про пратэстанту калі казаць то пратэстанты яны як бы не з'яўляюцца у таким разумении белорусской державы является традиционными конфессиями. И когда православная церква, она как бы ближе воспринимается как своя церква, а ли католическая так само лишится э, несколько ближе, чем э, протестант. Протестанты это некие такие э, э, люди совсем э, как бы без э, таких особливых э, э, як э, бы э, царква э, дзяржава разглядае іх як такую частку сваёй ідэалогіі все ж таки каталіцкую тойці меншай ступені она заўважае і пытаецца неяк прыручіць да сябе а гэтыя неяк самі вольныя такія ходзяць дзесьці збоку то да іх яшчэ менш можна сказаць таких прэтэнзій калі яны нешта сказваюць кажуць сваю і у Гэта э, ўсё на канешне э, пры, пры агульным фоне што усякае выступленне супраць рэжыму супраць вайны яно пераследуецца рэжыму Вось так только розная э, ступень бывае тое што чакаюць дзяржава чакае ад адніх ад э, другіх і ад трэх Ну, по критерием такі, что от православных чекается наибольшая как бы, данность. Да, да, так, так. От, католик... и... от католиков трохи менее, и от э, протестантов зусим не чекается, так? Так, и тому э, и потребования разные, и пред, презирки разные до этих людей, когда они больше кажут, не то, что потребуют. Дякую, великий господин Александр. И хотел бы то самое питание адресовать господину э, Петру. Господин Петр. Петр папярэдні папярэдні размовцы ўжо шмат што сказалі пра гэта хіба што некалькі такіх кароткіх рэфлексій магу дадаць вось ну тое што вось Наталля заўважыла пра гэты паралелізм праваслаўным каталіцкім касцёлам праваслаўна каталіцкай царквой вось там зняццё камбрусевіча тут зняццё Артемія Вось, значыцца, ёсць тая розніца, ну, яна прысутнічала і раней, ну, але хутчэй за ўсё яна узмоцнілася пасля падзею 20 -го года і на фоне вайны гэта гэта той той момант што на праваслаўную царкву ціск з абодвух бакоў з Масквы і з рэзідэнцыі беларускага правителя Вось э, ну у выпадку э, каталіцкай церквы гэта толькі прэсінг з боку з боку беларускага рэжыму ну, э, з боку Ватыкана канешне пра, пра прэсінг як такі не, не выпадае казаць у сэнсе палітычны прэсінг хіба што такі медыяцыйны э, на дадзеным этапе ну, Ватыкан заняў такую э, пазіцыю медыяцыйную поэтому вось э, зусім іншая гісторыя Э, Э, ну, калі казаць пра пратэстантаў у той меры, у якой я тут э, сачу, канешне, не, не, не сістэматычна гэта адсочваю, але э, я бы сказаў, што тут сітуацыя таксама асабліва не памянялася па той прычыне, што і да гэтага часу у адрозненне ад праваслаўнай э, каталіцкай царквы, то пратэстанты асабліва вось харызматычнага ўхілу, напрыклад, пяцідзясятнікі, яны ніколі салодкага жыцця не вілі э, ну, не, не хочу сказаць што што католікі прасловныя ну, вельмі салодкая мере але але канешне э, саладзейшая чым чым э, пратэстанты асабліва харызматычнага харызматычнай плыву ось там і і на ўзроўні прапаганды час ад часу з'яўляліся такія вельмі ядавітыя на значить, э, репортажи, ці, ці, ці там які там публіцистичні э, передачі, там десь не, не у пожиранні чоловічих там цілого фінавашилися п'ятидесятники. на набоженства, там, постоянные там штрафы, там, можно пригадать, стоит самым ну, каким-нибудь 2006 ці пятым ці шостым годзе вось доўгая гісторыя з царквой новае жыццё ну, пастаянна это не не заўсёды таксама трапляла у сні э, вось карацей кажучы пратэстанты асабліва пятидесятнікі вельмі моста раней цярпення на гэтай дзяржавы ну, з іншага боку таксама у іх трошки іншая ну, іншы іншы такі духовно-религійны падыход там, там э, вось гэты момант адасаблення ад э, зямнога жыцця зямнога валадар да зямных справаў у тым ліку палітычных справаў ён такі больш э, больш выразны э, установка на жыццё вечнае на значыць э, такое свабоду ад ад гэтых тутэйшых зямных клопатаў э, ён вельмі там нашмат мацней там падкрэслены ну, з гэтым Э, уласна такое палітычнае заангажаванне но таксама э, суадносна э, паслаблялася але па іншай прычыне пратэстантам асабліва вось харызматычнай плыні даставалася і надалей дастаецца па той прычыне што не маюць такой строгай іерархі яны менш такія складанні як бы так кантраляваць узяць под кантроль трошки вот такія ну вельмі дэцэнтралізаваныя вось так трошки падобныя протесты, протестанты, протесты, это уже 20-го года, уже проблема э, у НАТО с этим протестами была, что не было, не было э, э, одного центра, одного лидера, децентрализованных, это было нечто подобное на протягу всей истории с протестантами. Дякую, великий. Я б хотел запытаться, те у нас кто-то есть у чате, мабуть, протестантов, и кто хочет отказаться так само на это питание. Спадарна Наталя, я бачу руку у вас, вы, х- вы хочаце Так, я не, пракаментаваць? я не протестант, але я хочу е, трошки е, з іншого боку поглядіти, тому що насамрэч е, ми бачимо, що у сучасній історії Беларусі Э, былі плыні пратэстанцкі які вельмі актыўна ўдзельнічалі ў палітычным жыцці і акуратна з гэтай харызматычнай церквы у іх э, у адрозненне прыклад класічна пятидесятнікуды мелі такі фізычны больш характар які адасабляліся ад усяго зямнога жыцця і жылі вось у гэтай сваёй рэлігійнай супольнасці як э, жыццё грунтавалася вакол супольнасці вакол гэтай веры а Е, харизматичні християні і що і е, Гук. Сподара Наталі, ну, нешто, нешто з гуком у вас зараз відбулося. Е, ці у вас усе добре, ці у вас наладжене, наприклад, е, толки. Ні, зараз, зараз, ну, зараз, на жаль, ми вас не чуємо. Так. Я допочитайте. А ми зараз чуємо, зараз чуємо. Коли вас. А, чуєте. Е, так, е, ну і е, ось молодий фронт, наприклад, да, з'ява молодого фронту, він е, такої істотної е, протестантське христианство отыграло э, великую роль, хоча там, безумовно, не только протестанти були, але сапраўды для беларускага палітычнага жыцця і тэж беларуска хрысціанская дэмакратыя партыя ну вельмі вялікая актыўнасць партыстанскіх вернікаў была ў з канца 90-х да 2020 года э, Таму я ну, ўсё э, ж таки думаю што шмат у чым рэакцыя э, рэжыма на гэтай пратэстанцкай супольнасці яна была звязаная з тым што у яны э, былі матываваны ісці ў палітыку матываваны ісці э, ва ўладу і э, ну, в універсітэты займацца навукай ну што сапраўды гэта была такая новая маладая вельмі гарачая вера людзі былі вельмі ну, нязломныя з-за того што яны сапраўды верылі і гэта не просто некая там была ідэалогія ці не там э, каштоўнасці перакананні такія секцыі гэта была глыбокая рэлігійная вера і люди готовы былі до конца ісці э, у гэтай сваёй веры і гэта э, таксама перадвызначыла шмат у чым вось гэта такое супрацьстаяння рэжыму з імі потому что яны не маглі іх пісаць вось у гэты свой у Э, скажем так, дискурс, это люди готовы были сопротивляться, люди готовы были э, там до таких э, акций, как голодовка, такая у, у Тарсенова житё отбылась, до солидарности один за одним, але э, у неким сенсе и протестантские супольности так само уже там с 2006-2007 года нават з 12 напэўна года вось я так скажу што яны сталі э, э, таксама ну, з рэжымам э, знаходзіцца ў такім сімбіёзе я звязваю гэта таму што я зараней займалася ініцыятывай за свабоднае веравызнанне такая была ініцыятыва і гэта ініцыятыва якраз займалася моніторингом парушэння рэлігійнай свабоды беларусі і раней было калі пратэстанту пераследавалі было вельмі шмат зваротаў пра тое што нас пераследуюць у нас тут тое адбылося гэта адбылося на нашу царкву там адтуль прыйшлі і гэтак далей але вось 2012 недзе году гэтыя э, скажем перасталі гаварыць партыстанты про тое што іх пераследуюць і э, я рабіла такое даследаванне э, выданню протестантских церков беларуси я заўважыла что меняется дыскурс і калі раней режим лукашенко выглядаў як варожы то у пэўны час ён пачаў успрымацца як свой як больш адпаведныя хрысціянскай веры чым напрыклад заходнееўрапейскія рэжымы ліберальныя э, пачаліся вось гэтая тэма культурных войнаў якую э, лукашенко вельмі моцна выкарыстоўваў і нават мы бачым гэта э, новая канстытуцыя змененая да вось увесь гэты скажем дыскурс вакол шлюбу як саюза мужчыны і жанчыны нібыта у беларускай канстытуцыі гэта нешта ну павінна быць замацавана да то есть рэжым вельмі добра згуляў на многих таких питаниях и для христиан э, ну, такими важными культурными э, питаниями з'являються, це так званий культурний воїн, да? і я думаю, що він далі протягує це гулять, він далі протягує ніхаторих э, християн, менавіта гэтым прываблівець, ось гэта супрацьстоянні з колективним заходом, з заняпадом заходнім і гэтак далі, ось, і я думаю, що нам у християнській супольності треба, саправді, бачити, гэтай э, маніпуляцыі які рэжым вельмі добрая сказала такого пункту гледжання палітычных тэхналогій як э, бы выкарыстоўвае для того каб хрысціян э, перацягваць на свой бок ну что лепш как сказал лукашенко лепш быць дыктатарам чым быць гомосексуальным чалавекам да то есть самае ну для многіх таксама лепш наш прэзідэнт будзе дыктатар чым гей Вось, і гэта на жаль для многіх місцям менавіта з'яўляецца крытэрам правільнасці хрысціянскасці маральнасці вельмі цікавае назіранне дзякуй вялікі спадарэнна Наталля Вадзім калі ласка да, дзякуй давай тады э, пачалім а ў нас зноў э, камера налажваць э, добра тады працягваем сапраўды вось ужо зараз мы крыху адзначылі Рудковскі казаў пра тое, што гаспадар Кандусевіч з'яўляецца, ці прынамсі з'яўляўся такім проста эталонным асцярожнасці, разом з тым ён сабе дазваляў у двадцатым годзе больш выказванняў грамадска з нашым раней пры гэтым мы бачым гэта адрозненне таго як розным свет вялі праваслаўнай іерархіі што хтосьці вось мы бачым як падарвенямін ездзіць там вайсковыя часткі сустракаецца з вайскоўцамі нейкі іншы наадварот настолькі былі нясходныя з хвалтым супрацьмерных пратэстоўцаў што іх параслана царква пайшла на тое каб выкінуць гэтых іерархаў са сваёй структуры. Таму наступнае пытанне тычыцца таго, як на ваш погляд гэтыя абраныя стратэгіі царковнага кіраўніцтва, якія былі часам больш рашучыя, часам наадварот узгадвалі батыканскую дыпламатыю часам больш такія міратворчыя. Наколькі гэтыя стратэгіі царковнага кіраўніцтва, наколькі яны суадносяцца з настроямі кліра, зрэшты ўсіх іншых іракаў, І ў э, гэтым кантэксце можа таксама узгадаем адносна перспектываў аўтагефаліі праваслаўнай царквы бо падалося што ў двадцатым годзе гэта тэма зноўку актывізавалася а, а потым зноў сышла быццам у нябыт бок адно ну, як э, суадносяцца настроі верху царквы а, э, і можа не так дзвер і давайте пэўна зараз вячеславу зноў з вас пачнем не як святару, як чалавеку веруючаму у Бога цяжка ацэньваць стратэгію царквы, якая разглядаецца толькі з людской перспектывы. Якое адрозніванне паміж стратэгіяй, скажам, якую маюць галовах для развіцця епіскапы і святары, гэта, на маю думку, ну, гэта важнае пытанне задаваць трэба, але не менш важна задаваць пытанне, ці гэтыя стратэгіі яны адпавядаюць э, замыслу Божаму задумі Божай ці гэта адпавядае хрыстовым планам бо ўсе стратэгіі э, царкоўныя якія будуюць э, нават самыя вялікія стратэгіі епіскопы метрапаліты ці нават папа рымскі і святары і вернікі калі яны не будуць адпавядаць спрадвечнай э, стратэгіі хрыстовай яны ўсё ўсё звядзе на на нуль. І на маю думку, усё э, ж такі ну, стратегія, якая абіраецца пад дэвізам такім, што час цяжкі, пераслед ідзе і трэба выжыць, яна для царквы ніколі не будзе паспяховай царква, яна заснавана Христом <laughs> не для таго, каб выжываць. І гэта стратегія заўсёды будзе памылковай. Царква павінна жыць церква павінна жыць сённяшнім днём сённяшняй э, гэтымі падзеямі быць актыўнай любіць трэба сёння сведчыць трэба сёння нельга думаць так што сёння трэба выжыць прыстасавацца ну а заўтра я пачну любіць заўтра я буду святым ну, гэта самы падман гэта просто смешна гэта тады ўжо не царква Божая толькі гэта э, утвараецца сітуацыя хворая гэта пэўная параноя э, восьось Ну але Э, калі ацэньваць э, па-люску ну то конечно ж э, праўды падобна каб тое што вярхі прапаноўваюць епіскапы калі прапаноўваюць у стратэгіі царквы развіцця ці гэта не важно у якой ці каталіцкай ці праваслаўнай ці пратэстанцкай каб гэта насамрэч до конца не адпавядала большасць духавенства стратегія памянялася б Але справа ў тым, што ну, гэта нейкім чынам адпавядае і вось такі падыход ён адпавядае больш-менш усім. І вернікам таксама, бо каб вернікам насамрэч большасці вернікам трэба было штосьці іншае, ну то і вернікі ёсць у стане так падціснуць э, сваіх іерархаў, духавенства, Ну што і хочаш не хочаш а мяняцца а меняться будзеш згодна з запатрабаваннем вернікаў калі яны маюць Божыя справядлівыя э, патрабаванні Вось Ну але я думаю што хоць э, можна крытыкаваць тыя стратэгіі якія мы сёння бачым бо на жаль усё ж такі гэта хутчэй стратэгія выжывання чым актыўнай дзейнасці э, епіскапу складаюць на сябе абавязак Божа да яны кажуць трэба ж трэба ж царкву уратаваць каб яна выжыла а царкву ратуе Христос гэта ягоны ўжо абавязк і вось тут вось як ёсць пэўныя ну ускладанне абавязку Христовага на сябе а замест того каб выканаць свой абавязак некаторыя спрабуюць выканаць абавязак Божий Ну і гэта атрымоўваецца не найлепшым чынам Вось Ну але разам з тым я ўсё ж таки перакананы што якія б стратэгіі сёння не абіралі Э, кіраўнікі э, церкваў, епіскапы, святары і вернікі. Усё ну, ж такі Христос мае сваю стратэгію і раніцы пазней э, мы убачым яшчэ больш яскравыя перамены да лепшага у наших хрысціянскіх церквах. Мы гэта убачым. Я ў гэта веру, таму што ёсць вельмі шмат святароў сумленных, ахвярных, святых, вельмі шмат ёсць вернікаў і гэта не можа не даць плён іх значна больш чым было да пачатку 2020 года Дякую спадар Шаслав сапраўды усе э, калі так калі бралі такую тэму для экспертного клуба нават э, недоўна кольк шырока зможам можем паглядзець па сапраўды як ты я не вернулся сабе смеласць фармуляваць пытанне ці адпаведная гэта стратегія стратегії, стратегии Э, стратегії Бога, але так, зрешті, це з нас не ясь петар, тому все логічно. І цікаво ось под, под таким углом про це назірати. А, то, подарня Наталя, а, як ви лічите, наколькі, а, наколькі ось гэтая стратегії, а, ось Подар Вячеслав уже казав про гэтае адрозненні, може, поміж тим, як, які погляди у, а, у верніка, у полігарархов, законної керівництва, ці э, наадварот можа не такія вялікія гэтыя адрозненні калі яны тры менш разам ужываюцца як вы лічыце э, на мой погляд э, усе тыя чацвёра нас экспертаў сённяшніх мы таксама выбралі нейкім сэнсе стратэгію выжывання тому што мы все знаходзімся па-за межамі беларусі і для нас гэта была адзіная магчымасць працягваць выказвацца і гаварыць і таму ну я лічу что э, я цяпер ад э, тых хто знаходіцца внутри беларусі не могу чакаць э, того что яны будуць выказвацца і нешта рабіць э, потому что я разумею что яны знаходяць у іншых умовах але на нас э, э тых хто э, у больш бяспечных умовах і хто не, не ну, э, можа гаварыць Ось тих, хто може говорити, не, не мають права мовчати. І на нас лежить велика відказність для того, щоб агучваць э э, э, так э, э, ну, тых людзей якія самі за сябе сказаць не могуць і э, неяк дапамагаць ім таксама э, таксама выжываць Я думаю я не бачу э, супрацьстаяння паміж стратегій выжывання і стратегіі сведчання э, просто э, кожнага героя кожнага хто нават у той сітуацыі якой цяпер беларусі знаходзіцца ён выходзіць і у Э, проявляе сваю пазіцыю э, я гэта ухваляю і такого кожного чалавека я ну лічу героем і, і э, просто разумею что мне далёка до того свечня для того узроўня сведчання якое проявляюць гэты Вось але таксама я разумею тых хто цяпер не можа публічна дзейнічаць і безумоўна калі гэтай гаворка ідзе пра звычайных вернікаў то гэта як бы на іх няма столькі адказнасці колькі лежит на царконных лідерах Вось і э, э, я лічу што менавіта у ва умовах уціску на царкоўных лідарах ляжыць больш адказнасці яны наадварот іх э, стратэгія для того каб вы вернікі выжывалі да, для того каб забяспечыць гэта выжыванне вернікаў ва умовах э, больш-менш э, спрыяльных ну ці там не зусім у рэпрэсіўных ім все ж таки трэба узвышаць свойвод і мы бачым што э, ты іерархі напрыклад той же архіпіска партемій ён вельмі заўсёды не толькі просто сам гаварыў для яго важнай чаму з гродзенскі епархі столькі святароў напрыклад у беларусі э, выступала і у Э, ну, писала там так э, у фейсбуку штось альбо там сывала магутны Божы на сваіх прыходах і гэтак далей Таму што стаяў лідар які за іх заступаўся і які калі у іх узнікалі нейкія праблемы ён станавіўся за іх і казаў гэта мае людзі я лідар я несу за іх адказнасць я буду за іх стаяць і вось гэтая задача мне здаецца царконных іерархаў зараз не просто э, ну, не, не, не скажем так, вот, э, ну, стоять э, э, помеж, э, не давать укрыву, скажем так, своих, тех, кому, э, кого Бог им дал э, у отказности, как э, да и заклопотиться. И эти клопоты не должны быть таким, что заткнуть их, как их не переследовали, да, заткнуть своих святого, как их не переследовали, а наоборот, эти клопоты должны быть... Вот, э, навод, когда епископы приходят на суд до своих святого, это уже, как бы, великая справа да яны показваюць эту солідарнасць і показваюць что яны побач і нават калі нічога не могуць зрабіць яны хотя б могуць проявіць гэтую э, солідарнасць а часам э, адбываецца наадварот калі э, самі ж царкоўныя лідары яны становятся воз гэтым инструментом пераследу з боку дзяржавы яны затыкаюць рот сваім святарам і вернікам яны як бы забараняць іх служэнні і не даюць прапаведаваць Вось э, наконт аўтакефалі нейкая гаворка шла так э, ну мне здаецца што мы якраз вот у гэтай выпарцы сённяшняй мы перайшлі ўжо з узроўню 19 стагоддзя э, ну альбо там пачатку два стагоддзя на все ж таки ўзровень 21 стагоддзя гаворым пра хрысціянства 21 стагоддзя пра э, працэсы нашмат больш інтэнсіўныя і глобальныя скажем так хрысціянскія э, чым э, э, гэты пытанні у які дядзечка такой шапцы будзе хадзіць і які яго будзе плач зеленый ці фіолетавы Вось што цяпер ужо вось у нашым грамадстве мне здаецца гэтае пытанне гэтых вялікіх структур яно перастае быць ну, настолькі актуальным і гэта не тое куды свае сілы а, трэба укладаць а, таму што сілу укладаць прыходзіцца шмат а вынік у ну, не, не, не, мы все равно живем у этом грамадстве и тое унутранное перенарадженье, которое отбывается с нами, оно на шмат больше уплывая на якость э, нашей христианской веры, нашей христианской супольности, чем усе вот где-то, э, ну, скажем, якое э, э, міністэрства якому ведомству будзе падпарадковацца Таму э, я думаю что Мачыма нават гэта пытанне не будзе таким актуальным у беларускім кантэксце я была прада каб мы усё сваё хрысціянскае жыццё не пераводзілі у гэтыя структурныя пытанні арганізацыі па епархіі і гэтак далей Дякую Дякую, спадарня Наталя. Адпаведна, Пётра, да, да цябе тое самае пытанне. Наколькі вось тая стратэгія, якую абірае царкоўнае кіраўніцтва, ці то наварот мобілізацыі, ці, ці то наадварот у спробе неяк сітуацыю лагодзіць больш дыпламатычна, наколькі гэта суадносіцца з зрэшты з настроямі вернікаў. Uh, вядома часам гэта можа ўжо гучаць як не ведаю пытанні пра пра курыцу яйцо бы ўсё вядома uh, Э, взаимозвязаны, але это не меньше, наколькі можа можа сфокусуемся на тым, як на ёсць цяпер. Як лічаш, наколькі зараз гэта ўсё адпаведна. І э, напрыклад, монакальшы вось там, калі я не ведаю, ці гледзячы вось на то, як э, праваслаўныя іерархі ездзяць у вайсковыя часткі, каталіцкія не, гэта наколькі на увогуле адлюстроўвае настрой у церквах, ці гэта выбар проста аднаго чалавека, які можа нічога не адлюстроўвае калі казаць пра стратэгіі дзейнасці там пра то як змянілася дзейнасць э, церкваў А ну, я знаў жа тут у большай ступені буду на каталіцкім касцелі пакусавацца Вось то ну, тут перавозім тры такія ўзроўні выдзеліў бы адзін узровень гэта э, сакраментальна э, прапаведніцкі бок літургія прапаведаванне катэхезы Вось. Іншы ўзровень гэта культурніцкі там ці культурніцкі асветніцкі. Ну і трэці ўзровень гэта палітычны палітычна-этычны. Значыць, на працягу большай агромністай часткі свайго суіснавання з рэжымам каталіцкі касцёл заставаўся ў большай ступені ў гэтых першых дзвюх э, дальным э, і, і э, асветніцка-культурным 20 год ён шмат што тут э, змяніў э, каталіцкі касцёл даволі выразна уступіў у гэтую сферу э, палітычную антычную но тым не менш пазней адбылася такая мадэрацыя э, значыць э, збаўленне тону гэта засталася гэта этычна-палітычная складовая тым не менш на вельмі такая у ну, памяркоўна скажем вось хутчэй за ўсё под уплывам под уплывам Ватыкана Вось так я думаю что большего гэта перагукваецца і з настроямі сярод вернікаў і сярод агульнымі тэндэнцыямі унутры духавенства павіна ўвазе святарства прэсбітарата Вось, э, значит, ну, на, на, у Беларуси ни много ни мало как бы, католическая супольность э, наличная там э, по, по разных оценках от миллиона до, до миллиона двести верников. Значит, как на такую группу можно разуметь, что там ну, самые разные опции, самые разные погляды будут циркулировать. Можно, конечно, там вылучить разные, разные такие группы. Вось але калі браць цэлы у цэлым як бы наколькі гэта перагукаецца вот з э, настроямі па-першае сярод вернікаў па-другое сярод сярод э, шараговых святароў то збольшага э, так Ну калі казаць ужо трошки прасцей як пра гэтую групу святарскую паколькі колькасна яна меншая так, каля паўтысячы каля 500 то там можна выделліць тры э, такія групы гэта польскія палякі ну, которые Э, значыць з Польшчы грамадзяне Польшчы служаць у Беларусі на цяпер паволі ўсё змяншаецца змяншаецца но тым не менш яны таксама ёсць надалей ёсць ёсць беларускія палякі э, беларускія грамадзяне некаторыя э, па нацыянальнасці або па такім перакананні або іх Э, сваім ідэйным э, такім вось э, падыходзе яны палякамі сябе лічаць ну і беларусы беларускія беларусы восьось ну у гэтых першых дзвюх групах па розных прычынах значыць падтрымка таго выхаду касцёла у этычна-палітычную сферу яна не карыстаецца попытам тут тут трошки парадаксальна што як мінімум з паловы нулявых э, беларускі рэжым вельмі моцна так артыкулюе патрэбу э, змяншэння колькасці альбо нават звядзення да нуля э, колькасці замежных святару ну, толькі э, сітуацыя такая што акурат у гэтай групе э, пратэсны патэнцыял скажем так ён найменш найбольшы пратэсны патэнцыял калі так можна сказаць ён ён э, э, ён найбольшы унутры гэтай трэцяй групы беларускіх э, беларусаў грамадзян беларусаў которые атаасабляюць сябе з беларускім народам культуры вот перажываюць за за будучыню беларусі як ну, у чым гэта праяўляецца па-розуму значная частка хутчэй за ўсё большая частка стараецца гэта не афішаваць меншая частка асабліва вось у сітуацыях такога таких э, э, выклікаў яна становіцца актыўнай Вось карацей кажучы калі падагульняючы збольшага так перагукваецца з настроямі і сярод сярод Ух, цікава цікава атрымліваецца адпаведна адпаведна мы маю сітуацыю калі э, можна сказаць што ў пэўнай ступені э, пратэснасць касцёлова ў двадцатым годзе паштурхнулі самі ўлады бо свае адпаведна стратэгіі імкнуліся скараціць гэты польскі ўплыў у выніку можа не святома прывялі да таго што ўзмацнілі ўплыў акурат тых святароўкі хваляцца пра Палякі, асабліва которые прыязджалі з Польшчы яны стараліся быць вельмі асцярожнымі і гэта па зразумелых прычынах што па-першае дакументы ў іх як бы такія часовыя па-другое асабліва гэта тычыцца тых которые ўжо гадамі ці дзегоддзямі прапартавалі ў Беларусі Вони у Білорусі е, ну, там займають такі добрі, якби там е, посади, типу настоятель, парафі, пробаш і так далі. Коли вони їх виганяють, вони трапляють назад на свою родину, ось е, то там вони ну, трапляють якби на такі другосні ці драматичні посади. Тому їх вельми моцна була мотивація, якби не, не йти на рожон з уладамі ну але тым не менш чамусьці вось на ўзроўні такой э, афіцыйнай палітыкі было таго тое што трэба як мага Э, болей як бы змагацца з гэтым чужародным элементам і свесці іх да нуля годзе віце-прэм'ер тагачасны космер заявіў на пацягу сямі гадоў на сто процентаў як бы ўсіх гэтых замежных святароў ну, на, на, на 100 процентаў не замянілі да 20 года тым не менш э, у ну, гэтым <laughs> плане эфект быў менавіта быў які быў сярод беларусаў мясцовых грамадзян святароў грамадзян беларусі пратэсны патэнцыял і матывацыя так падтрымаць гэтыя перамены нашмат больш яшчэ адзін так, так, дарэчы размаўляе пра святароў пабачылі яшчэ адзін прыклад таго як што бывае пакой калі калі палітка ўладаў базуецца не на не на экспертызі на дадзеных па сваім такім уяўленні што маўляў калі палякі дрэнныя выніку атрымалі што атрымалі добра зноў такі тады звычаючы гэтае пытанне хацеў звярнуцца да падара александра шамко э, тым самым э, якую э, якой вось адносіны стратэгіі у царкоўных іерархаў і царкоўнага кліру царкоўнае кіраўніцтва вернікаў як нас адносяцца Ну і можа нарэшты пра аўдакефалію рокламнай царквы размова вакол яе вось гэта ўсё давайте таксама закранем бо ну, я так само ж розумію, там шмат ёсць речів, які сярод ірархаў аднарковуюцца, якби злёка не заўсёды выносяцца ў публічны свет. Але наколькі вы зараз адносна аўтакефаліі, э, з чым зараз гэта асцыюецца? Ну, што я буду сказаць, што Православная иерархия, нават вся православная церковь, она будуется на таких изолированных один от одного слоя. Э, Слой иерархии сам по себе живе, слой э, святароў больш ніж нізкага зроўня і э, міране. Гэта ўсё такія слаі, якія э, мала э, согласуюцца адзін з одным. І таму эм, э, іерархі арыентуюцца на ўладу перш за ўсё, таму што яны э, з простым веруючымі нават не сутыкаюцца фактычна. Вось, яны сутыкаюцца самае галоўнае для іх гэта захаваць э, такую добрыя адносіны з уладай, каб захаваць свае прывілегіі нейкія. Вось э, такое стаўленне добрае, э, каб быць э, прычаснымі да гэтай дзяржавы. Гэта самае галоўнае для іх. Э, вось яны не суглядзяць на тое, што я там думаюць унізу людзі, э, і святары і міряне, яны там існуюць у сваім свеце гэтыя жывуць у сваім свеце Таму э, яны ніяк э, не арыентуюцца яны просто ідуць у рэчышча дзяржаўнай палітыкі ўсё А вось тое што ніжэй гэта можа быць э, зусім э, інакш э, я напрыклад ведаю что большасць святароў таких актыўных нават э, выказваліся ў наших таких у Э, чатах э, таких э, святарскіх больш гучала такія у падтрымку пратэстаў зусім не так як іерархі гэта кажуць восьось і ну і мыряне самі па сабе таксама мыряне таксама розныя ёсць і э, тут я сячаднаць адзін момант такі что православная царква існуе не за кошт веруючых а за кошт людзей якія заходзяць у царкву больш такія як мы кажам на Э, такія не прыхажанне захажанне Вось і гэтыя людзі часта гэта такія нашы звычайныя беларусы э, такога памяркованага складу не людзі неактыўныя часта яны э, ім нават не цікава што там думае іерархія на якім я на баку Вось і іерархія добра ведаюць што будуць існаваць як існавалі далей і на их позиция никак не добьется на тем, что я на их побыте, на их уровне життя э, и так далее. Самое главное, вот это, что база материальная есть, люди будут ходить, и самое главное, свои привилегии заховать, быть э, разом с державой, быть под державой и э, отчувать себе утульно. Вот и все. И э, коли кто-то там Э, не адпавядае часть там позиция тому что у іерархаў то гэта як кажуць яго проблем і іерархі на таких людзей глядзяць так что калі ты выбіваешься то мы будем себе таксама давіць не падтрымліваць як вот сказала Наталья что там прийсці там хотя б на суд посядзець а наадварот э, при прыняць удзел разам з дзяржавы даказаць что мы таксама супраць таких людзей гэта наши так сказать вырадкі і мы их будем давіць разам з вами ось, такой такой вось э, падыход э, что ты часа такефалі то я то скажу так что э, у нас шмат казалі про такефалію А калі она прыйшла то ее не заметили Вось на самой самой справе думали заўсёды людзі думалі что что аўтакефалія гэта нейкі прызнак свабоднай царквы самой справе аўтакефалія ніколі не была прызнакам свабоднай царквы яна нарадзілася перш за ўсё тады калі э, дзяржава когда калі царква была дзяржаўнай аткефалія адпавядае дзяржаўнасці царквы это не царква это не э, інстытут 21 стагоддзя гэта інстытут тады калі не коли державы церква были неким таким одним и это э, чувается на вот и зараз коли ставится питание про церкву про автокефалию церквы то э, тая например константинополе коли коли разглядая питание автокефали то эти иншие церквы он больше мая справу с кем церковь не державы вот так было и с, Укра... с украиной вот как например э, там, э, э, калі гэты працэс пачаўся калі Прашенко захацеў калі гэта было адпавядала яго э, праграме предвыбранай ён гэта запусціў працэс восьось гэта значыць звярнулася рада там да до да канстанцінополя ўсё гэта рабілася больш на дзяржаўным узроўні чым на царкоўным Вось. І э, у том свеце, які мы жывем, свеце э, таком э, секулярным, дзе дзяржава існуе, дзе царква існуе асобна ад э, дзяржавы, павінна не, не быць у гэтым рэчышчы. Таму што царква гэта просто адзін з інстытутаў. І э, яна не можа быць там э, не, э, як бы прыстасоўвацца ад дзяржавы кажуць что не будзе ніколі э, дзяржава свабоднай там калі не будзе свабоднай царква незалежная царква а прычём здесь царква царква разная ёсць ёсць каталіцкая есть праваславна есть пратэстанцкі розныя і э, на самой справе гэтая аўтакефалі яна адбываецца толькі тады калі э, ёсць залежнасць ад дзяржавы і вось у нас у беларускай зараз царкве адбываецца працэс аўтакефалізацыі на самой справе Таму што раней дзяржава была э, царква была беларуская такая, яна была больш залежная ад Масквы, ад маскоўскага цэнтра. І нават ставілі метрапалітаў такіх сваіх расійскіх ось был як павла поставілі які нават ніколі ў беларусі не быў ці быў праездам там адзін раз каб ён быў такім засланцам які э, трымае э, царкву у падпарадкаванні да Москвы. Але калі вот у двадцатым двадцатым годзе э, адбылася э, такая э, фактычна такая рэформа ў царкве э, перагляд таких стасункаў і у першы э, такі вот э, прызнак гэтага таго што быў пастаўлены якраз беларускі іерарх беларускі чалавек э, беларус вось венямін і быў пастаўлены ён не проста што Москва так захацела Москва нават пра яго можа не думала. Э, его поставілі таму, што так захацеў лукашы. Такім чынам атрымалася, што царква беларуская царква стала больш прадзяржаўнай, больш пра беларускай, больш адпавядаць э, беларускай дзяржаве яго я інтарэсам, а не маскоўскай патрыархіі. Маскоўская патрархія фактычна выдала карбланш э, э, беларускай дзяржаве. рабіце, што хаце там у сябе, Вось вам царква, гана будзе ваша царква і зараз беларуска э, православная царква ці беларускіх захад ён больш залежны ад дзяржавы чым ад э, беларускай дзяржавы чым ад міскоўскай патарархіі такім чынам атрымалася тое што атрымалася пра што казалі я казаў раней што у прынцыпе при такім раскладзе калі мы маем рэжым такі э, э тотальны аўтакефалія прыводзіць да чаго да таго што царква становіцца кішэннай царквой І вось мы маем эту кішэнную і фактычна аўтакефальную царкву зараз у Беларусі. А свабодная царква гэта не аўтакефальная царква, свабодная царква гэта царква, якая не залежыць ні ад каго. Не ад нікога цэнтру там дзесьці, не ад дзяржавы, гэта царква, якая сама вырашае свой лёс, якая мае свае разуменне нейкае, свой, э, свой розум мае, але глядзіць нікому ў рот, як гэта глядзіць венямін у рот лукашэнкі калі гэта будзе такое разуменне калі э, наши іерархі там или там э, людзі ад царквы яны буду думаць про сваю вот як мы будемм самі будаваць гэта духовнасць як мы будемм наши погляды наши э, светапогляд увесь гэта э, выказваць ад імя царквы сваёй ад сваёй головавы ад свайго э, ума незалежных это будет свободная церковь я так само еще свободно будет церква тогда, когда будет отчуваться не только э, голос иерархов, а голос так само миран и всех людей православных, верующих. Когда он будет отчуваться, когда этот голос будет нечто значить, как и у демократичной державе, когда голос каждого человека нечто значит у э, выборы того или иного э, правителя, то Э, таксама у царкве гэта павінна быць так, таким чынам выбраце не выбараце як але адчувацца голас гэтай павінны і калі гэта вот будет будзе адчувацца гэта залежнасць из хірархаў ад людзей якой зараз як сам пачатку сваіх гэтай сэрцы Александр Дякую Дякую вялікі адпаведна так бачымось слушна звярнулі увагу што аўтакефалія гэта далёка недалёка не ўсё залежнасць у іншым Дякуй то Антон табе слова У ну, меня такое э, профанное, может быть, питание до господаря Александра, а если это не выглядит как такая протестантизация э, в уголе православной церкви? Ну, я, мабуть, э, я в уголе, мабуть, не шмат про это веду, але, але то, что вы кажете, такая незалежность приходов... Э... Не, ну, но... почему? Это, это не протестантизация церкви ведаце шмат што мы што лічым пратэстантызацыі гэта ну пратэстантізм і быў у нейкім сэнсе гэта было э, спроба вярнуцца э, да першых парадкаў царквы да? першых першацаркоўных парадкаў і можа атрымалася атрымалася але ў гэтым ёсць не кеткі тренд пратэстантызма вярнуцца у першых хрысціянскіх такі час восьось і э, Э, шмат чаго што мы лічым пратэстанцкім на ну, самой справе існавала ў царкве можа яно не заўсёды зараз э, атрымліваецца яго узнавіць у тым э, выглядзе як это было раней можа гэта бывае так што ўжо мы прайшлі гэты этап і бывае так што оно прымае зусім іншы выгляд і можа бывае ну, не адпавядае часу але тое што калісьці ў царкве было такое што у Э, люди сами выбирали себе э, как виновато голосовали выбирали себе э, просто собиралась такая христианская община и они просто выбирали с этой общины того человека який будет как бы головным вот и все это было такое у церкви это отповедает самому духу церкви коли не то что там Э, мы захацелі там ваню какого-то или там гэтак далей але гэта ўсё звязана э, мы бачым гэтага чалавека ён адпавядае э, мае нейкі аўтарытэт між нами але там вышэйшы рах яны могуць подтвердзіць павінны што ён адпавядае нейкім такім нормам пастарскіх таких богаслоўскі ўзровень яго адпавядае таму што быць пастырам яны выставляюць яго на на Э, разгляд таго чтобы ён был галоўны царкве і гэта галовна, нават ёсць же только зараз гадаў нават зараз гэта у расслужэнні існуе калі рукапалагаю допустим святара то заўсёды кажуць епіска э, э, э, э, пакладае руки на яго да? кажа аксіус достойны так аксіус і у Э, усе святары что знаходзяцца вакол у гэтым алтары яны таксама э, тройчы кажуць аксіус паспяваюць аксіус аксіус аксіус а после гэтага тое ж самае аксіус дастоін спявае хор аксіус аксіус аксіус а хор у нас у царкве зараз ён як бы э, адлюстроўвае народ ну, царковны народ И это как бы подказывает нам то, что у церкви изначально было так, что э, э, три, можно сказать, э, инстанции э, выдвигаются святара. Да? Это сам епископ, святары, которые э, э, побач э, у этой епархии, и люди. Вось і, і нават гэта толькі калі тры гэтых супадзе ўсё тады ён э, будзе святаром нават было такое быў такі выпадак што ў санкт-петербургу аднойчы такога недастойнага чалавека э, э, спелі анаксіус то есть калі людзі не не падтрымліваюць якую-то кандидатуру так было гістарычна то яны спявалі анаксіус недастой і такое было что у у э, пецбургской духовной академии одного человека рукополагали и студенты я лишь такие адукованные какие спевали там от имя хора яны почали э, скандировать анаксиус анаксиус анаксиус дякую, дякую. Это, это был такой скандал Дякую, це Олександр, зрозуміло зараз, об чому ви кажете. Е, ну, добре, е, дякую, Великі. Перейдемо зараз до четвертого питання. Я думаю, заявлено наступним чином. А якую ролю царквы могуць адыграць у будучых трансфармацыях Беларусі? Ці гэта можа быць міратворшая роля, ці гэта кансалідацыя грамадства, ці наварот гэта ну, нейкі грамадскі раскол. І хачу адрасаваць гэта пытанне спачатку кзу Вячаславу. Я думаю, што царква можа адыграць ролю ў грамадстве пры умове, падыгрываць ролю якой кольвічы у грамадстве трэба перадусім мець аўтарытэт трэба каб грамадства давярала царкве і тут адказваючы на гэтае пытанне трэба разумець увогуле на чым мы стаім ці наша грамадства беларускае давярае нам церкву Вось і тут ну, не так аптымістычна выглядае гэта справа Таму што згодна з дадзенымі, Э, сацыялагічнага пытання Чатэмхаус, як праводзілася э, мінулым э, годзе, яны параўноўвалі на пачатку года і пасля летам было апублікаваны вынікі. Усё ж такі две трэціх грамадства беларускага не давярае церкву. І гэта трэба прызнаць, што аўтарытэт церквы маюць для меншай часткі грамадства. І адпаведна, уплыў і роля церкваў абмяжоўваецца і не важна ці гэта касцёл каталіцкі ці царква праваслаўная і таму што прыкладны вось гэты давер ён аднолькавы як да касцёла каталіцкага так і да праваслаўнага тады лета мінулага года агучваліся лічбы што 32сотка грамадства давярае касцёлу каталіцкаму 36 грама адсотка давярае царкве православный Ну і бадай можа каля 7 адсоткаў быў давер да церкваў пратэстанцкіх калі я не памыляюся адносна ось гэтай апошняй э, лічбы Вось Ну і і мы і мы бачым што ўсё ж такі ўплыў на грамадства ён ёсць трэцяя частка грамадства давярае але ён абмежаваны ведаеце і вось тут узгадваючы гэтыя лічбы я хацеў бы вярнуцца да таго што казаў отец Александра я вельмі уважліва э, слухаецца Александра але не пагаджуся ніякім чынам, чтобы сегодня, дякуючи тому, что Вениамин стал митрополитом, церква православная Беларуси, белорусская. И какая она белорусская? В чем это проявляется? Когда навык, когда навык, когда навык, больше половины православных заявленных у Беларуси не имеет навык доверу до да, церкви православной. И они не отчуваюсь, белорусское громадство не может сказать, что э, белорусская православная церковь, она на самом речь есть белорусская. Потому что вот, большая, э, ну не большая, полова э, прав, э, православных не доверяя своей православной церкви. У костёля католическим есть круху иначе, когда доверяет 30%, э, то значит полова тех, которые не проналежусь до костела католического, я так само довер до костела католического маюсь, потому что костел католический, он есть, как ну, бы, все ж таки, про-белорусский. И он стоит на этих позициях. А то, что, ну да, ну, он родился меня э, на Беларуси, ну, есть белорусский хлеб. А ну, он, ну, он, он, он аккурат отстоивает э, принципы э, русской православной церкви, не белорусской, и это представник русской он э, ну по показываниях его нигде не можно его обвинувать за тем что есть его любовь до Беларуси он нам забронил у церквах э, спевать как Беларусь была вольной, счастливой, как, э, как митрополит православный был пробелорусский, он бы не заборонил это. Это нонсенс, это паранойя. И вот у таких реалиях мы отказываем на пытание, наколькі касцёл царква рэлігійныя супольнасці могуць паўплываць і адаграць ролю конечно могуць гэта роля павінна быць пазітыўная ўсё ж таки трэцяя частка э, грамадства не гледзячы на ўсе э, вось гэтыя хібы і і заганы наших супольнасцяў яны дабер маюць Ну а які уплыў можуць аказаць э, Ну вялікі ўсё ж такі бо трэба таксама сказаць што перад гэтым у но мы, как религийные супольности, не до конца э, выполнили свою миссию и не до конца поуплывали на громадство. Почему? Потому что в этом громадстве нашем, э, белорусским так само, вельми шмат есть не людей, а э, тех истотов, внутри которых есть зверь, э, то есть апокалиптичный зверь, который потребует крови, который крови прагнет. Э, Абыякова беларусы рагуюць на вайну нейтральна ну, забіваюць людзей ну, ну, не страшны лісяць бомбы з тэрыторыі беларусі на тэрыторыю краіны ну, лісяць ну, мобілізацыя будзе ну хай будзе ну, яшчэ кагосьці заб'юць інша гэта нехай сабе заб'юць і вось гэта ўсё прамаўляе той апалікты апакаліптычны звер які ёсць унутры чалавека А якую ролю могуць адыграць могуць э, церквы воз гэтага звера павыганяць каб чалавек стаў чалавекам каб чалавек навучыўся думаць не выключна пра свае інтарэсы не выключна пра сваё карыта а калі а каб навучыўся думаць таксама пра іншага чалавека і у будучым калі а, працэсы ў беларусі пойдуць больш актыўны сёння ёсць пэўная стагнацыя то Э, вось пастаянны толькі ёсць тэрор і ён бушуе але прыйдуць перамены і тут вельмі важна да калі вось прыйдуць перамены калі таксама ну цяжка сказаць это я у мяне нават фантазіі не працуе так фантазія у мяне каб уявіць што на беларусі адбудуцца мірныя перамены без праліцця крыві паецца кроў ну паецца ну гэта не пазбежнасць ёсць калі ёсць вайна то кроў таксама паецца Вось і тут вось ролі будзе церкваў калі э, будзем вяртацца да законаў да праўды справядлівасці каб ты хто хоча сёння вярнуцца каб яны э, у пэўны момант не перайшлі межу э, помсты гэта вельмі важна справядлівасць павінна быць злачынцаў пакараць трэба суд павінен быць але нельга вось не апанавацца ў жаданні адпомсіць і тут вось вельмі важная місія у и задание костелу, церкви, как наше громадство не раскололось раз и на заусоды, а как оно э, будовалось в духу солидарности, зрозумения, пробачения. Вот, как мы э, импулись покарать зло, а не отпомстить человеку, вот тут церковь, конечно, задание есть велизарное. И я сподяюсь, э, что потенциал і касцёл каталіцкі царква праваслаўныя пратэстанцкія царквы маюць у сабе так каб гэта заданне у будучым выканаць Дякую вялікім ну, я б хацеў дадаць што мне ўвогуле цяжка казаць што зараз у беларусі не ецца кроў мы дарэшылась зараз выйшаў на волю журналіст рады особо далі грузделович і просто параўнаць твар чалавека до і пасля ягонага затрымання ну ну не ведаю Доброе. Э, хотел бы передать слово э, Айфе Александру Шрамко, потому что э, Сейчас, Александр, если вы хотите прокомментировать то, что сказал Вячеслав, и так само, так само отказать на пытание. Ну, могу прокомментировать. Конечно, он, может, не так меня зрозумел троху. Я не сказал, что он такие, прямо-таки белорусский, это Вениамин. Я сказал, что он... Ён про державу, что он выбранный не из Москвы, а выбранный мясовой улады. И Олес, всю жизнь это у меня так само есть э, э, такое, такая мысля, что вы ведаете, у нас такая есть помылка, мы завсёды лечим нечто белорусским, то, что э, мы себе придумали. Вот белорусское, вот мы придумали, что есть такая некая, э, такая, э, Э, некая краіна такая Беларусь ідэальная таким платонаўскім духе э, э, значит глядзім як гэта рэальнасць стасуецца з гэтай ідэальнай беларусі на самой справе Беларусь это такая есть якая ёсць і такія беларусы якія ёсць такія ёсць і лукашенко это самы беларускі правіцель самой справе что не беларус ён самы такі беларускі это беларусы выбраны і ён не, не, не его конечно его там падтрымала Москва і без Москвы ён бы не трымаўся бы э, так шмат і так э, свою ладу не захаваў так але ж на самой справе ён э, э, плоть от плоти как кажуць беларус і э, шмат у чым і беларуская дзяржава она такая вот беларуская павярхоўная такая вот э, апавядае павярхоўную беларускаму такому характару і мы очнуліся толькі ў двадцатым годзе і все гэтыя люди что выйшлі на э, протэсты гэта не ангелы які сышлі с неба это людзі якім дайшло наконец-то что ё яны падтрымлівалі гэтую дзяржаву что гэта была их беларуская дзяржава і э, на самой справе нужно думаць про гэтых людзей что як яны будут адчуваць сябе ў гэтай дзяржаве А, а у нас есть такое, что вот есть некоторые такие, не будем называть их прозвища, таких политиков, э, это с такой, больше такой э, старой оппозиции, э, национально ориентированной, которые придумали для себя там какое-то литвинство, Беларусь, э, якая такая, э, такая гордая, великая, э, вось, э, и что надо просто людей Э, примусить стать такими белорусами, як они себе придумали. Будь это пригоже вельми. Все это выглядит пригоже. Але оно э, предполагает, что э, некого будет примушать становиться таким идеальным белорусом. А нужно, чтобы мы бачили белорусов такими, какие они есть. И как человек у державе, прежде всего у державе, на первом плане повинен быть человек – И человек повинен э, жыць у гэтай дзяржаве утульна адчуваць сябе утульна і ведаць што э, дзяржава э, будзе адпавядаць яму а ніякім ідэям э, что мы себе придумали, что вот белорусские, мы самые белорусские, потому что разумляем ну, по-белорусски. до кооператив до такой державы, за что якую же в трансформациях роль может може и мусить у будущем церква отыграть? Или ближевость до будущей роли церкви? Я думаю, что в э, своей справе тут я погоджусь э, э, больше, может, за сом Вячеславом, что на самой справе мы, церковные люди, завсёды перебольшиваем роль церкви у громадстве. Думаю, что просто церква будет отповедать тому духу, який будет переможе в державе. Когда переможе в державе такой здравый дух, то и церковь прыстасуецца да яго і будзе некім чынам адлюстраваць гэта гэта будзе падтрымліваць людзей будзе падтрымліваць людзей што вось і дзяржава і царква з намі гэта падтрымлівае але сама э, царква нікаў ніколі нікаго зараз не павядзе вось так я скажу Дякую вялікія і спадарве Наталля калі ласка пытанне для вас пра ролю царквы ў будучых трансфармацыях у Барусі Так, я вось э, скажу тое паўторы тое, што сказала цец Александр, але на прыкладзе дакладні вобраз прывяду. Да? Я часта гэты вобраз прыводжу, што па ідэі вось як мы царпоўны людзі сябе разумеем і э, царпу разумеем, гэта такі лакаматыў, да якога прычэплены вагоны і гэты лакаматыў мае моц, мае місію, мае заданне ад Бога, мае ресурсы, ад бога духовныя мае ідэі як грамадства весці наперад да як ажыццяўляць усё лепшае тое што бог задумаў пра чалавецтва вось у нейкім грам конкретным грамадстве весці так такі паравоз дататься божого вось але так атрымліваецца что ва ўсіх трансфармацыйных працэсах ці увогуле у любых працэсах і адбываецца добрых ці дрэнных царква часта выконванні ролю лакаматыва роля такого апошняга вагона до да, э, якога могуць адчапіць нейкім дэпо э, мож, могуць прычапіць э, вось і з гэтай практы асноўнай ролі вельмі мала. І э, я думаю, што э, разлічваць на тое, што царква будзе сапраўды мець гэтую ролю лакаматыва нельга. Э, э, але мы павінны роўна імкнуцца да таго, каб э, э, нейкія, Э, каштоўнасці э, пэўны некае бачанне ну, не дарма мы называемся хрысціянскай візіяй наша група гэтае бачанне нейкае рэалізоўваць бачанне грамадства салідарнасці бачанне грамадства сапраўды дзе не будзе вось гэтай помсты нават калі адбываюцца праблемы нават калі адбываецца супрацьстаянне мы будзем такімі пасланнікамі міру пасланнікамі справядлівасці пасланнікамі дыялогу а і ці зможам мы гэта зрабіць гэта яшчэ вялікае пытанне нам трэба э, вартаваць сілы э, часам бывае што адзін чалавек адзін чалавек ён можа здабыць нейкімі сваімі дзеяннямі такі аўтарытэт, Э, что э, ну, вся церква не, не сможет проунаться, да, один святар, например, один вертик. Э, мне кажется, что на вот какие-нибудь верники к шталту Павла Северинца, да, и они имеют сирот тронного колу людей больше авторитет, чем все иерархии, когда их поставить на амбоне православной церкви. Тому я думаю, что вот это авторитетное некое слово, яно можа э, быць яно можа знікнуць могуць знікнуць новыя лідары новыя сведкі да вот у часта ў хрысціянстве слова сведкі выкарыстоўваецца і э, я маю надзею што э, Бог нас не пакіне і э, ну, сапраўды мы не можемм толькі разлічваць на свае сілы але таксама не забывайце пра сваю адказнасць і рыхтавацца да гэтых перамен і э, думаць пра будучую Беларусь якое мы хацелі яе бачыць і стаять якби э, за гэты каштоўнасці стаять за э, той вобраз э, беларусі хотя александр кажуць трэба быць реалістамі так з одного боку трэба быць реалістамі але а, трэба быць і ідэалістамі мы павінны все ж таки бачыць ну некіе сапраўды ідэальныя умовы да якіх трэба імкнуцца так, я хотела еще вельмі важную рэч сказаць что царкве для того каб здабыць аўтарытэт то трэба разбірацца таксама ў пытаннях про які яна гаворыць у нас вельмі часто мы любім гаварыць і выносіць нейкія меркаванні па тэмах у якіх мы не разбіраемся Таму я думаю што калі мы будзем здабываць аўтарытэт у розных сферах грамадства да, тады і у Э, мы зможам неяк унесці э, добры ўнёсак вось у э, развіццё беларускага грамадства трансфармацыйнай працэсы працэсы прымірэння пасля перамогі Дякую вялікі тады сапраўды калі ну зараз не маеш каментароў ці пытанняў я хацеў бы падзякаваць усім удзельнікам нашай дыскусіі на жаль Петрутковскі мусіў крыху раней адысці па сямейных справах. А, Але сапраўды я хачу яшчэ раз усім усім падзякаваць за а, тыя думкі, якія сёння прагучалі. А, Сапраўды вельмі з розных бакоў мы змаглі а, на рэлігійныя царкоўныя пытанні паглядзець а, і сапраўды мне здаецца што а, такія дыскусіі змаглі аб'ед- э, аб'яднаць і а, іх і хрысціянская візія а, можа часам і а, шведская эврытычную візію а, А, і будемо сподіватися, що у перекрі все буде а, добре у тим сенсі, що вона зможе виконувати свою, а, свою місію, так, зрештою, як церква її бачить. А, тому, як кажуть, з Богом.